Kwa majina naitwa Beatrice Alex Akio, ni Miss Hilala, First Runner, mi Miss Dar es Salaam, lakini pia Miss Tanzania Third Runner, ila leo niko hapa kama Miss Binafsi ninafurahi sana kwa sababu hii platform imekuwa ni platform ambayo imenisaidia mimi kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Kwa hiyo mimi leo kuwa hapa mbele na kuweza kutoa opportunity hii kwa wasichana kama mimi wenye ndoto kama ya kwangu kuweza kuingia na kuishi katika ndoto zao. I am so proud of myself, lakini pia I'm so proud of we planners kwa sababu wamejaribu kufanya kitu ambacho kinasaidia kuinua wasichana wengi sana ambao wako mtaani ambao walikuwa hawajui waanzie wapi. Kwa hiyo tunakaribisha warembo wote, tunakaribisha sponsors. Mbele yako iko wazi, karibuni sana. Habari za asubuhi. Kwa majina naitwa Naomi Kitangaizo, ni PS wa Viplanas Company. Um, mengi sana nizungumza kwa Kongezi sio mimi pia naye nizungumza. Mimi ningependa kutoa wito kwa walevo wanaotokea Dar es Salaam waweze kujitokeza wengi. Um, nimeona walevo wengi sana wanatamani wafike, lakini wanajificha huko mavioni, mweze kujitokeza. Pia naweza kuzungumzia kuhusiana na masponsors mbalimbali, tunawakaribisha. Karibuni. Habari za wakati huu. Ah, kwa majina naitwa Ibrahim Kurula na nipo hapa nikiwakilisha kampuni ya Maliza Way Safaris and Tours kama mkurugenzi, na kipindi ambapo tumepewa hii fursa na dada Linda ama planner, tulitazama kwa jicho la kipekee kwa sababu moja kati ya activities ambazo walituambia zitafanyika kupitia hili jukwaa eh, zitakuwepo activities za kupromoti utalii. Kwa sisi kama kampuni tunayo policy au sera kwamba mdau yoyote anayewekeza nguvu au effort zake katika eneo ambalo ni moyo wa biashara, moyo wa biashara yetu, na sisi tuna kila sababu ya kumsapoti. Kwa hiyo hii ni Zone tunaamini jukwaa kubwa na la kipekee linatazama, ndio ambao linaenda kuzaa Miss Tanzania kama tulivyosikia kwa watangulizi wengi wametokea huku. Kwa hiyo kwa namna hiyo basi tunaipeleka nchi kutazama na wengi huko duniani, na kwa namna moja na nyingine tunakuwa tumeunga mkono hizi uh, jitihada ambazo zinafanyika sasa hivi na serikali ya mama yetu Mama Samia. So kwa hiyo tupo tayari kuungana nao kwa namna yoyote ile, na pia labda niwatoe rai ya wito kwa sponsors wengine wa kampuni, kama tumeambiwa nafasi ipo, tuonge nguvu ili wanapofanikiwa na taifa pia linafanikiwa kwa ujumla, kila mmoja kwa nafasi yake. Asante, naomba nikumbushie jambo moja ambalo kidogo nilikuwa nilisahau. Audition ambayo itafanyika tarehe kumi na mbili mwezi huu wa tatu hapa Unomo Hotel itahusisha wilaya nne peke yake ambazo ni Temeke, Ilala, Kigamboni na Ubungo. Hatutokuwa na audition ya Kinondoni kwa sababu Kinondoni tayari ina mwandaaji. Kwa mujibu wa Miss Tanzania, Miss Dar es Salaam inatakiwa kuchukua warembo kutoka ngazi za wilaya au mikoa ambayo ni hiyo mitano, lakini kwa sababu mikoa mingine haijapata waandaaji, hivyo Miss Dar es Salaam tutafanya audition, lakini kwa mkoa wa Kinondoni hatutofanya audition kwa sababu tayari na mwandaaji. Karibuni kwa maswali. Asante mhm. ndugu waandishi, sasa hivi kukaribisha maswali kwa ajili Hoja anaitwa Amina Kashemba, ni mwandishi kutoka gazeti la Uhuru. Nilikuwa kufahamu kuwa katika usaili utachukua idadi ya warefu wangapi, lakini pia vigezo, ili mshiriki aweze kuwa Miss Dar es Salaam anatakiwa awe na vigezo vingi kwa ajili ya kushiriki. Asante. Asante Damina um, kwa idadi ya washiriki ambao tutawachukua siku hiyo ya audition inaweza ikazidi idadi ya washiriki ambao wataingia kambini, kwa maana ya kwamba watakaoingia kambini ni warembo kumi na tano tu, lakini siku ya audition tunaweza kuchukua zaidi, kwa maana ya kwamba tukaendelea kuwafanyia michujo mpaka kufikia kipindi cha kuingia kambini wakaingia warembo kumi na tano peke yake na kwa vigezo vya mrembo kushiriki, tukumbuke kwamba kwenye mashindano ya urembo kuna vigezo vya kushiriki, lakini pia kuna vigezo vya ushindi. Vigezo vya ushiriki ni kwamba binti awe wa Kitanzania, lakini awe na umri chini ya miaka ishirini na tano lakini juu ya miaka kumi na nane lakini pia awe ni hajaolewa wala asiwe amezaa. Hivyo ni vigezo vya kushiriki. Lakini ili mtu aje akiwa na nia kwamba ninaenda kushinda, lazima awe na vigezo extra, kama na kwamba awe na beautiful face, awe na good figure, intelligent with ambassadorial skills. Nikisema hivyo simaanishi kwamba ukiambiwa huko duniani kwamba wewe ni mbaya, haimaanishi kwamba wewe ni mbaya. Jikubali kwanza wewe. Ukisha jikubali kwamba mimi ni mzuri, wewe ni mzuri na karibu. Kwa hiyo maamuzi yako yasifanywe na watu wengine, maamuzi yako yafanywe na wewe mwenyewe binafsi, kwamba nimeamua na ninataka. Swali Hello. Hello. Yeah, inatokea kituo cha habari Tanzania. Towns. Of course kwenye mashindano yoyote, kwa sisi ambao tunafuatilia sekta tofauti tofauti za mashindano, panapokuwa na uzinduzi wa jambo fulani ambalo linashindanisha watu, ili kuleta chachu na nguvu ya ushindani, huwa tunaambiwaga kwamba bwana, mshindi atapewa elfu ishirini elfu kumi ili ilete ile amsha amsha so Sijajua, labda unaweza kuwa kuna press nyingine na vitu kama hivyo, lakini si mbaya kama tungepata kujua kwamba utakuwa na press ya kutaja zawadi au hii ndiyo press ya mwisho ambayo tukitoka hapa na direct kwenye shindano. So hebu naomba ufafanuzi kwenye hiyo. Asante, simple. Uh, hii sio press ya mwisho, hii ni press ya kwanza ya uzinduzi, kwa maana ya kwamba siku ya tarehe moja mwezi wa tano ambayo itakuwa ni siku ya kuingia kambini, tutakuwa na press ya pili. Hivyo moja kwa moja niwaombe waandishi wa habari ushirikiano wenu pale ambapo tutawahitaji, na hiyo siku ni siku ambayo tutataja zawadi za washindi na itakuwa ni rasmi tumewatambulisha washiriki wetu, kwa sababu sasa hivi hatunao tunategemea kuwapata. Kwa hiyo hiyo siku itakuwa ni siku ya kuwatambulisha washiriki na kutambulisha zawadi pia. Swali. tunajihusisha na mambo ya wedding na printing. Um, sisi tumeamua kudhamini uh, shindano hili la Miss Dar Uh, tumekuwa tukishiriki ku, um, kudhamini uh, kuanzia mashindano ya Miss Tanzania na mashindano mengine ya urembo hapa nchini. Tunafuraha kuwa sehemu ya Dar es Salaam. Asanteni. Boni Seven Hills. Tuna Nest Fashion Designers ambao ni designers wazuri wa nguo wanapatikana Kigamboni. Tuna Miles Away. Um, hawa ni wanadeal na masuala mazima ya usafiri transportation. Kwa hiyo kama una jambo lako, Miles Away wanakufaa. Kuna J-Root ambao ni zao mama la Seven Hills, lakini tuna My Blood My Generation. My Blood My Generation hii ni kampeni ya Miss Tanzania ambaye ameingia kama sponsor kwa ajili ya kuwashika mkono mabinti wengine wanaokuja, lakini pia tuna Cultures, tuna Recotech, tuna Clouds Media. Clouds Media hawa ni ni media yetu ambayo watakuwa na sisi katika safari nzima tungependa kuwatambua kwa pekee kabisa, lakini pia tuna it's all about cards. Lakini pia ningependa kuwakaribisha wadhamini wote ambao watakuwa tayari kusupport juhudi tulizonazo, kwa sababu jambo na lengo kubwa tulionalo sisi kamati ya Miss Dar es Salaam ni kusaidia mabinti kufikia ndoto zao kusaidia mabinti kufikia maeneo ambayo wanatamani kufika, kwa sababu hii ni platform ambayo inatakiwa itumike effectively, pengine bado haijatumika inavyopaswa, lakini tunafungua milango ili watu waweze kutambua kwamba hili ni jukwaa linaloweza kuwasaidia kufika mahali fulani. Kwa hiyo ninafungua mlango kabisa kwa ajili ya sponsors na wadau na taasisi binafsi, serikali na yoyote ambayo yuko tayari kusapoti juhudi hizi na kuwasaidia warembo kufikia ndoto zao. Milango iko wazi, karibuni sana. Basi naomba nitoe nafasi kwa ajili ya wenzangu kuu kwa lolote la kusema.